Hai friend, saya Imran, ketemu lagi di channel saya Kali ini kita akan membahas 3 video menyeramkan dari youtuber Timur Tengah Sebelumnya saya ingatkan, buat kalian yang penakut dan suka paranoid tidak perlu menonton video ini tapi buat kalian yang suka penasaran dan suka kepo seperti saya, Silahkan simak video ini sampai habis. Karena para youtuber dari Timur Tengah ini membawa tingkat keseraman yang jauh lebih tinggi. Sebelumnya, silakan subscribe channel ini buat kalian yang belum berlangganan. Karena subscribe itu gratis, guys. Oke, langsung saja. Yang pertama, Hasan Barbar. Hasan Barbar adalah YouTuber dari Yordania. Sesuai namanya, orang ini memang barbar, guys. Orang lain takut sama setan. Nah, orang ini malah nyari setan Kali ini dia sedang eksplor di sebuah rumah tua yang katanya banyak dihuni oleh makhluk halus dan suka menampakkan wujudnya. هون كثير مطر هون بس خليني ارجع لورا شوي بسم الله مغامرة ممطرة هي يا اخوي سلكت تحرك يا اخوان بسم الله بسم الله بسم الله أما شايفينها يا أخوان غريبة جدا هاي كثير غريبة هاي منظرها هيك لحاله مخيف تحت مكتوب الموت واو Nah, dari sekian banyaknya gangguan di rumah tersebut, di menit setelah ini, yang paling membuat bulu kuduk saya merinding, friend. Jadi, tetap fokus. Simak videonya. زيت يا اخوان بسم الله بسم الله اخوان والله في شيء اقسم بالله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اخوان والله العظيم في شيء مرق بسم الله الرحمن الرحيم اخوان في شيء مشي من هون بسم الله شر ما خلق بسم الله اخوانا جد تكهربت شكلي مش عارف اخوان انا رجعت على الفيديو ورب العزة اشي خيال اسود مرق او ما بعرف كل واحد شافه ياخذ له screenshot يا اخوان ويبعث لي اياه تمام screenshot ويبعث لي اياه بسم الله وين راح انا مش فاهم اخوان بيت جميل تقريش شو يا جميل تقريش اظهري لي جد يا اخوان مكان مختلف كليا طلع طلع طبعا يا اخوان انا راح اطلع من المكان Dua, ada Ehab Kasmiah, seorang youtuber dari Aljazair. Nah, kali ini friend, si Ehab ini lagi jalan-jalan di sebuah rumah sakit yang sudah terbengkalai. Seberapa menyeramkan? أحسن طبعا يا اخوان دعواتكم بايه عن جد الموقف مرعب من هسه يا رب يا الله طلعوا يا اخوان لسه مش داخل طبعا يا اخوان بعد معاناة انا حاليا في مستشفى ملحس أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات في نيوم ضاوي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم في حد هون؟ بسم الله الرحمن الرحيم لسه أول المستشفى أنا يا حبيبي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والله في صوت تلفوني يا اخوان هاي الثلاجات بس يا خسارة مسكرة مش عارف افوتها اعوذ بكلمات الله التامات بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Menurut kalian, friend, itu mayat apaan ya? Kucing? Atau bayi yang ditelantarkan? Buat kalian yang tahu, komen ya di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Adhuluan ma'ruh ma'bin al-makan. Si hadun? Hmm. طبعا يا اخوان لسه طالع بسم لسه طالع دراج طلعوا ما اقدمه لعبت مستشفى كبير والله في اصوات هي من برا ولا من جوا والله ما انا عارف اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الرحمن الرحيم صوت من الشارع صوت خطوات وراه بسم الله الرحمن الرحيم مش عارف اغامر ولا ماخد راحتي بالموقف قسما بالله يا اخوان اه بسم الله يا رب مين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ايه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Tiga, ada Abdullah Al-Anbari, seorang YouTuber dari Saudi Arabia. Kali ini dia sedang jalan-jalan di sebuah gudang tua yang katanya banyak dihuni oleh jin. Seperti apa? 아, 다시 눌러. 다시 눌러. 하늘에. 死んだ هذا طبعا يا جماعة الخير طلع ملح بسم الله من يوم فكيت الملح خلاص هذا المكان والله الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله آه.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 شوف مكان كيف هدي بسم الله هذا كفن ولا ايش؟ لا ملابس عادية بس شوف الهيكل ده شيء غريب طعام الجن هنا في المكان Tunggu, tunggu, tunggu. Kenapa ada kain kafan dan tengkorak di sebuah gudang tua ya, friend? Menurut kalian ini real nggak? tapi tetap menyeramkan kan ya nah itu tadi tiga video menyeramkan dari para youtuber timur tengah terima kasih udah klik video ini dan jangan lupa like comment and subscribe thank you